C'est genre un morceau qui a une semaine. Pour Fred, il a quelques heures. Euh. <laughs> Ça va être drôle, tiens, dis donc. Et, euh, Je vais faire des zooms sur lui. Allez, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu notre, euh, notre réaction au monde ambiant et à ce, qui, ce qui nous arrive. Voilà. Donc, on a réagi il y a quelques années avec Great New World. Et là, on va réagir avec un titre qui s'appelle Hedonism carpe quoi. Si vous ne parlez pas latin ou grec. Amusez-vous. Aimez-vous les uns les autres. <laughs> comme je vous ai aimé. Ah, comme je vous aime, Comme je vous aime aussi. Là, il faut que vous fassiez de la place chez vous, dans votre salon, que vous bougiez tout. It's time to dance. Now it's time for fun, faith, hope, and sex if you can. we feed for it. We That was hedonism.